Vai, explica, o que, que é isso? É uma energia eólica, ah, tá é? vendo? Nós temos seu apoio e isso aqui, ó, a gente botar o gerador que já forma movimento, energia. E eu preciso fazer um gerador do que estão um movimento devagar, movimento mais rápido. De um lado é movimento devagar, do outro, hum, movimento rápido. Mas esse monte de desenho é o quê? E é pra fazer energia rodar tem isso, isso aqui é média pelo do vento, isso média direção vento. Se for a direção do vento ir para outro lugar, o negócio tem que acompanhar para poder continuar pegando vento. Tá, e esse monte de desenho é o quê? Que sequência é essa aí? Mostra pra mim. Aqui, ó, já tá assim, isso é o apoio, depois tá assim, depois tá assim, depois tá assim, depois tá assim. É fácil de fazer. Ah, é? É fácil. Mas o que que ele é? Um guindaste? É. E esse guindaste tá fazendo o quê? Botando gerador em cima. Tá botando isso. Tá botando o gerador em cima do quê? Na energia eólica. Em cima dessa torre aí? É, a energia eólica. Ah, legal. E depois tá assim. Energia eólica desse jeito, tá? Então tá bom. E aqui, ó, ele é mostra como é por dentro. Hum. E tem mais alguma coisa que você quer falar, Daniel?